C'est une poule qui pond des œufs dans une cuisine. Les poules ont toujours l'habitude de pondre les œufs dans les cuisines, là où préparent les femmes en Casamance. Voilà les œufs, ils sont là. La poule est sortie. Elle reviendra dans quelques instants pour venir voir ses œufs ou bien se coucher. Et là, c'est la cuisine. La marmite, là, c'est là où prépare la maman. Elle prépare avec du bois de chauffe. Là, c'est un puits. Le puits est dans la maison. On puise là-bas. Comme il n'y a pas de moyen pour avoir des, robinets, ici on utilise les puits à l'intérieur des maisons. Et voilà la puits. L'eau est en profondeur. La corde là, c'est ce qu'on prend pour tirer l'eau. D'autres prennent le ciment pour bien faire le puits à l'intérieur, mais d'autres n'en ont pas ils creusent comme ça. C'est pour cela qu'il y a de petits herbes. Là, c'est un jardin. La maman n'a pas de moyens. Les chèvres étaient entrées là-bas dans ce jardin et ils ont tout gâté. Et ça reste que les bananiers. Voilà les bananiers. Ça, c'est dans un autre jardin. Chaque année, elles clôturent les jardins là. Si tu n'as pas le temps pour clôturer, les chèvres entreront. Si c'est pas bien fait, ils gâtent tout. Et là, c'est l'enclos des chèvres. C'est là où dorment les chèvres. Ils sont sortis. Après, ils reviendront un peu plus tard, vers 19h comme ça, pour venir se coucher. Les chèvres, ils sont là, dans les champs, ils se promènent. Ces maisons sont à côté des champs. La maman là, elle est dans son jardin. Voilà les bâtons qu'elles prennent pour cultiver, afin de pouvoir faire leur jardin. Elles n'ont pas de moyens. Ça, sont des aubergines. ça, c'est de la salade. Les autres feuilles un peu minces, c'est du piment. Là aussi, c'est des aubergines. Là, c'est des oignons. Le jardinier a commencé à planter ce jour-là. Il est là, il plante. Tout ce jardin l'appartient. C'est lui qui a planté tout ça. À l'hivernage, il arrose peu parce que la pluie tombe à chaque instant. Mais à l'heure là, il a beaucoup de travail. Il arrose sans cesse, matin, soir. Ce sont des jeunes, ils sont des élèves même. À la descente, il vient aider leur maman ici, dans les petits jardins qui sont dans les champs. Voilà, ce sont ces jeunes qui creusent ces petits puits-là pour leur maman, pour les aider à arroser. Là, ils ont creusé l'eau était venue, ils ont pu utiliser toute cette eau pour arroser avant de repartir à l'école. Là, c'est un forage. Celui-là, il a un peu de moyens, il a construit un forage qui l'aidera à puiser l'eau. Ça, c'est dans le puits. Voilà ce raccord qui tirera l'eau vers le Voilà la machine de l'autre côté du forage. Lui, il ne se fatigue pas pour puiser. Voilà le jardin. C'est le jardin de, ce, de cet homme-là. Ça, c'est du manioc. Il a tout planté là-bas. Il arrose tout ça. Et ça, c'est un termitière. Ça, ce sont des petits-enfants. Ils se promènent là-bas dans le jardin. Et le jardinier, des fois, il les donne de la salade. Ils ont de la salade comme ça dans le seau. Ils partent donner ça à leur maman pour les préparer à manger. Ils rentrent comme ça. Là, c'est des tomates vertes, ils ne sont pas encore bien mûres. Quand ils seront mûrs, il va les cueillir, il les vend. Après, il plante autre chose encore. Et là, c'est un manguier. Ça commence à avoir des fleurs. D'ici fin février, les mangues seront mûres. Là, c'est toujours dans le jardin, il prépare là, parce qu'il n'a pas le temps. Il prépare dans un arbre là-bas. Voilà cet arbre. Et les chaises là, ses camarades viennent lui tenir compagnie. À l'heure de sa pause, il vient lui tenir compagnie. il reste là sur l'arbre là. L'arbre là produit de petits fruits dont les oiseaux en ont tellement besoin. À chaque instant, les oiseaux chantent là-bas en haut.